Güneyden. Kore'de bir gece geçti. İlk annemle sabah kahvaltı yapıyoruz. Kore kahvaltı nasıl oluyor bir bakalım. Annem ne yapmış? Ay biraz dağınık neyse. Pilav oluyor sade pilav bu da. Yosun çok yosun. Dönken diye bildiğim salçamız var. O çorbası. Bu da bitki. Balık. Kimchi ve kim yosun. Öyle kahvaltımız. Şimdi İnçan Havalimanı'na tekrar gidiyoruz. Niye? Niye havalimanına gidiyoruz? Bugün Emre Yücel'in abi Kore'ye geliyor. Karşılaşmaya gidiyorum. Ama şimdi bir bakın. Bu valiz var ya. Dün aynı uçakta başka birinin valizini almışım. Benim valizim diye Aynı şekilde aynı yanlışlıkla başkasının valizini aldım. Benim valizim ise havalimanındaymış. Allah Allah. Hem Emre abimle görüşmeye hem de benim valizimi almak için gidiyorum. Türkiye'de aileme bir şeyleri getirdim. Şimdi babam, annem, e, kardeşim bekliyor. Valizimi açalım. Ya gerizekalıyım ya. E, valizimi getirdim buraya. Bugün değiştirdim. Abo havalimanına gittim. Ceza ne kadar ödedim biliyor musunuz? 40 dolar, 40 dolar. Neyse bakalım hadi bakalım. Ne getirmişim? Babam. Oo. Merhaba. Merhaba. Kardeşim merhaba. Merhaba. Annem merhaba. Merhaba. Tamam. Açalım bakalım. Aa, işte bakıyoruz. Wow. He. İlk önce benim montum boş ver. Wow. Aa, ah, ilk çamaşırlı. <laughs> 빵통에 무슨 빼빼 이거 다 완전 속옷 빨아야 되는 거야 야 속옷은 아 이거 다새 거야 속옷은 다 빼고 링크가 그러시면 아웃 링크가 그러시면 아웃 뭐 베닝 그래서 arkadaşımın annem babam Sohi'ye ettiği hediye. 이거 선물이야. 노랩찬이 엄마 아빠하고 소희한테 주는 거야. 이거 이거. 그리고 그 이거는 아빠한테 준 내 선물. girlfriend. 되게 되게. Bunlar da e, abur cuburleri cuburları Korelilere deneteceğiz. Oyun oynayacağız. 자, Annemin cingo taş kağıt makas. Taş Hayır. kağıt makas. 아싸. 가위. 어. 가위바위보. 어? 이거 이긴 사람 오른쪽으로 가는 거야. 아, 우리 할 필요 없어. Bıçaklar sokuyorlar. Allah Allah ne değişik. Starym, starym ciałasz.